Nähe noch nähe fest an dein Herz, ziehe mich Jesus durch Freude und Schmerz, wirk mich aus Gnaden in deinem Zelt, Schick schütze mich, Heiland der Welt. Schirme und schütze mich, Heiland der Welt. Näher noch näher, nichts hab ich hier, nichts was als Opfer. sündges Herze ist mein, Jesus mein König, o wasche mich rein. Jesus mein König, Heiland und Gott, was deinen Siegen hemmte in mir, weltliche Freuden und irische Zier, weltliche Freuden. Zwischenzier. Näher noch näher, Völker und frei, bis alles eigene Ringen vorbei, bis all mein Leben dein Abglanz ist und du, Herr Jesus, Jesus mein alles mir bist. Und du, Herr Jesus, mein alles mir bist.